Hola, bona tarda. Bueno, en primer lloc, també gràcies per convidar-nos. Eh, crec que, que també era una mica suggerent no, el títol, que no de crisi global, em sembla que era conseqüències i oportunitats. Crec que van molt lligades les dues taules, eh, bàsicament perquè aquí ara estem projectes comunicatius, que fem acció comunicativa, però tots els moviments que hi havia abans també es doten no, de la comunicació com una eina no, per difondre les seves lluites i, i com aquesta eina ha anat canviant molt al llarg de l'última dècada. Jo crec que un bon exemple és la PA, que ha utilitzat la comunicació d'una forma jo crec diferent de la que havien fet molts moviments fins aleshores i que ha tingut unes conseqüències no? molt, molt importants i molt beneficioses pel moviment. La directa, bueno, jo sóc una d'aquestes puretes de la directa que vaig entrar, vaig entrar el 2005 quan estaven fent el número 00 Vam fer dos números de prova. Per tant, ja veieu que la directa té una trajectòria d'una dècada, que fa com molta impressió, de, de periodisme mm, que ara ens costa molt de definir. No sabem si dir-nos alternatius, independents, i no ens agraden massa les definicions, sempre diem que, que el, hauríem de dir-nos que fem periodisme, punt, no? perquè jo crec que un periodisme que no, no, que no està fent comunicació per la transformació social, que no té una consciència crítica, difícilment el podríem anomenar periodisme, no? que sempre ens intentem posar adjectius. I també perquè no som una alternativa real encara, o no ho serem mai, no ho sé, als mitjans de comunicació de masses, això és així, per moltes raons, no? però encara, encara no ho som. Independents sí que, sí que ens hi definim, i quan ens definim independents sempre diem que només depenem de les subscriptores i els subscriptors que donen suport al projecte. No? Això, això, això és rellevant. No? Llavors ens referim a que no som dependents de cap poder polític i econòmic i d'alguna manera directa el que ha vingut reivindicant durant aquests 10 anys eh, és aquest tercer espai no? de comunicació que no és aquest espai ni privat ni públic entès com a... Eh, vinculat al govern de torn, sinó aquest espai comunitari de comunicació comunitària que, mm, que moltes vegades ha estat doncs, marginat, que no ha, no, ha rebut, no ha rebut suports i que no ha tingut la possibilitat de desenvolupar-se. Crec que en els últims anys aquest espai s'ha obert molt, hi ha hagut una oportunitat interessant i també és important fer memòria perquè aquest espai també s'ha obert molt eh, i vinculat a la crisi que porta el títol de la, de la jornada d'avui, mm, precisament per la, per la crisi. No? Jo crec que la crisi, o sigui, que la directa va començar, el relat, no? I que, perquè aquí estem parlant de relats, no? de quins relats estem construint o quins relats estem escardant no? com a projectes comunicatius, em, el relat era, una, era un relat únic i molt, molt difícil de trencar. No? Encara no havia esclatat la, la crisi i aleshores em, els mitjans de comunicació estaven, hi havia un monopoli bastant clar, hi havia mitjans de comunicació eh, forts que ocupaven tot l'espai mediàtic i era molt difícil, molt difícil fer-se fer, -se, un espai. No? Aleshores també hi havia moltes pràctiques que estaven intentant construir una alternativa en diferents àmbits, des de la sanitat, des de l'educació, em, des de em, les relacions comunitàries que no tenia espai. No? Vull dir, ets una mica marcià si parlaves d'economia solidària, per exemple. No? I ara veiem com sí que hi ha hagut un canvi no? en els mitjans de comunicació i hi han reportatges a mitjans de comunicació de massa sobre economia em, solidària, sobre cooperatives de consum. No? Vull dir que jo també crec que el context polític i social ha legitimat alguns discursos que al 2005 no, no ho estaven. No? Això és interessant i també ha fet que la crisi pròpia de, dels mitjans de comunicació um, hagi fet que alguns professionals que es van quedar sense feina hagin també um, optat no, per construir els propis mitjans i crear més espais encara de mitjans de comunicació. Potser no som mitjans alternatius als mitjans de comunicació de masses, però sí que si anem ajuntant i teixim, no? I veiem que és una gran xarxa que es pot complementar i que pot suposar conjuntament una, una alternativa, no? o que es pot anar complementant i pot ser complementària fins i tot alternativa als mitjans de comunicació de masses. La directa mm, ha canviat molt amb aquests anys també. Nosaltres vam, vam néixer en un context molt, molt, molt concret, es venia d'un increment de moviments socials, Eh, progressiu, important, en diferents àmbits, en l'ecologisme, en l'ocupació, en el feminisme. Es venia d'uns últims anys de lluites contra antiglobalització i hi havia tot aquell, no, una mica aquella sensació de que, que havíem, de ser els nostres, havíem de fer els nostres propis mitjans, no? allò de Vida Media, de Seattle, doncs hi havia una mica aquesta idea. Sí que hi havia, venim d'un munt de projectes perquè hi havia molts projectes comunicatius molt potents que nosaltres de fet ens han inspirat moltíssim, però sí que és veritat que eren experiències més locals i jo crec que la directa va ser com un pas en el sentit de que va agafar aquest marc nacional que, que, que era important. No? Vam començar sent un mitjà de comunicació setmanal en paper, que ara penso com podíem treure setmanalment allò, ara som quinzenals però tenim una web que és d'actualització diària i que per tant ens porta molta feina i una mica el que plantegem és que per ser un mitjà de, de comunicació per la transformació social, que és com normalment ens autodefinim, no n'hi ha prou en fer denúncia i en fer, en fer crítica, en desmuntar el poder, en, no, en, posar, en fer llums i taquígrafs són sobre els abusos, que la directa ho ha fet molt i ha, i ha tingut no, un pes important, doncs com amb el tema del 4F, que vam seguir una portada del 2006 ja explicàvem el 4F o amb el cas d'Ester Quintana, no? que hem anat, sí que hem anat traient tots aquests casos, però també ens plantegem com a mitjà que hem de ser una eina que no desanimi no? només, vull dir, hem d'animar l'acció i hem de visibilitzar un munt d'alternatives i de projectes que ja estan construint i ja estan transformant no? actualment i això és un, és un, un eix bastant important. No? Una comunicació que no invita a l'acció per nosaltres no serveix de res no? i això és com un objectiu que ens plantegem. Igual que també creiem que, mm, que hem de sortir no? d'aquest periodisme que, que impera sovint, no? que ve en un 80%, hi havia unes xifres, no? em sembla que era un 80% de la informació ve de gabinets de comunicació. No? Nosaltres creiem en un periodisme de carrer no? de trepitjar carrer, de parlar amb la gent i després d'estirar del fil i d'investigar. No? No creiem, no creiem que, o sigui, creiem que hem de partir d'un qüestionament de les versions oficials no? i escardar-les, és, és important. Mm, per tant, propostes, no denúncia, propostes, hem de guanyar encara molta credibilitat, o sigui, jo crec que també eh, la directa durant molts anys va ser molt ignorada, molt ignorada, no? perquè bueno, teníem una etiqueta, no? també veníem va néixer inicialment per ser no, una mica des dels moviments socials, també des de periodistes que no estaven fent activisme directament però que venien molt desenca desencantats d'altres mitjans, però sí que era, hi havia molta gent de, de moviments socials i era un mitjà per moviments socials. Ja fa uns anys que intentem trencar aquesta barrera perquè creiem que si volem la transformació social hem de transcendir aquesta primera capa de la seva, que és important. Per tant, eh, a mesura que hem anat especialitzant-nos i, i fent seguiment de temes concrets o d'àmbits concrets hem guanyat aquesta credibilitat. No? I ara potser la tenim en temes de judicials o repressius, tenim aquesta credibilitat, no ens la guanyem, però encara ens queda molta credibilitat per guanyar i això, òbviament, com a autocrítica també, va molt vinculat a fer-ho molt millor, no? a fer... O sigui, hem de continuar fent el periodisme com el fem, que ara diré com el fem, però hem de fer molt bon periodisme. No? Vull dir, no n'hi ha prou amb la manera de fer-ho, sinó amb el que fas. No? I llavors hem de, hem de millorar molt en aquest sentit. Però jo crec que és molt important eh, el que fem i també el com ho fem. No? Llavors la directa sempre... Sobretot perquè el com ho fas condiciona el que fas, vull dir, i al revés també. No? Aleshores, la directa sempre es va plantejar ser un mitjà de comunicació eh, horitzontal, no? No, tenim, no tenim directors ni directores, funcionem a través d'unes coordinacions d'àrees i de seccions Tenim un Consell de Redacció setmanal, és obert, no sé, jo entenc que aquí estem uns mitjans de comunicació bastant anormals, no? que és un Consell de Redacció que té les portes obertes i que la gent d'alguna manera pot acabar participant o, o venint a col·laborar. També autogestionat perquè creiem que la nostra columna vertebral són els subscriptors i subscriptores, ara en tenim 2.100 o així aproximadament, Mm, I això no volem que la publicitat i les subvencions, que en rebem una, que és estructural de la Generalitat per publicació en català, que la reben crec amb la majoria de mitjans de comunicació, no volem que això sigui el nostre font de finançament eh, i per tant tenim aquesta, aquesta autonomia. I mm, què més dir-vos? Bueno, que en la línia d'aquest aquest, aquest camí, aquest trajecte que hem fet, fa un any i pico que hem començat a treballar en, en la direcció de convertir-nos en una cooperativa, per fer sostenible humanament i econòmicament el projecte i ja ens hem fet cooperativa. Estem esperant una petita gestió, però ja ho som. Som una cooperativa d'usuàries i consumidores perquè nosaltres volíem cooperativitzar la directa. No estem, és a dir, nosaltres el que volem és que la directa, com a mitjà d'informació, sigui de totes i tots, una propietat col·lectiva del mitjà de comunicació i per tant per això m'ha escollit aquesta fórmula. No? i donem molt pes a les consumidores, que en aquest cas serien les subscriptores, que són les que tenen més poder de decisió en el mitjà. Eh, actualment tenim, estan a punt d'entrar més de 200 sòcies, entre elles hi ha més de 40 entitats, col·lectius, organitzacions, que també seran sòcies de la cooperativa directa, i el, després de l'estiu farem la primera assemblea on esperem que moltes de vosaltres us sumeu. També dir-vos que hem deixat, crec que ja porto molta estona parlant, us hem deixat directes d'aquest número últim i de fa 15 dies a l'entrada perquè les pugueu agafar gratuïtament. Molt bé, moltes gràcies, Gemma.